ọdẹ o bàbá lẹ́gbà ni o ẹ ti mọ̀ pé tẹ́ bá ti rí mi mo mú ròyìn ayọ̀ wá bá yín ni o ìròyìn dùnú Freedom Project Tribal ni o wọ́n fẹ́ kọ́ ni bó ṣe ń mẹ́kì owó bó ṣe ń mẹ́kì ẹ̀stẹ́dá ẹ̀stẹ́dá. báwo. nǹkan mú ẹ̀stẹ́dá yìí nǹkan mú wọ́n fẹ́ kọ́ ní bó ṣe make extra income tó máa máa rówó lójoojúmọ́ lóṣooṣù lọ́dọọdún. gbàgà wa nílé ìwé iléèwé àgbà nígbà yẹn wọn ò kọ́ wa o bá a ṣe máa máa owó. ẹ continue no problem. Idan Project Tribe ti gbé ẹ̀kọ́ ńlá jáde láti ran ọmọ ènìyàn lọ́wọ́ láti jẹ́ kán make extra income. Okay. Ìwọ ńkọ́? O ò fẹ́ lówó, ò fẹ́ make extra income, o yà ṣe kíá, kó ṣe wérewére. Ó máa ní December eighteen ní Unilag, ẹ mọ yunifásítì yẹn, yunifásítì tó tóbi yẹn ẹ ó yẹ kẹ́ ẹ ibi tẹ́ ẹ máa ti lọ ń gbá àwọn ọmọ yẹn. bàbá wèrè òrìjìnà ni ẹ o. àwọn ọmọ yẹn ẹ ti mọ̀ wọ́n ọdìtóríàmù hmm, wọn ńlá ẹ̀ adé àjàyí ńbẹ lọ ti fẹ́ ṣe bọ̀dà hmm, ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ráṣídá ráṣídá wàá lọ tipátipá. Hey God. Please, please, please, please. Wá lọ tipátipá, wọn ò kọ́ yín ní kọ̀ọ̀kan nínú skul, wọn be si mama bẹ́ẹ̀ ṣe máa máa rówó. Wà á tètè lọ ní o, màá mú ẹ débẹ̀, kó má lọ folóṣó graduate. Ah! Ajinu. The person is either raving mad or this person is a nincompoop without an atom of sense.